тик так сатын жебелері тынбай жылат жылдың соңғы мүнөттөрү куштай сызат биз да карап келечекти үмүт курап жаңы жылда на ар бир үйдө жылуу маанай бүт туугандар чогулганда эски жылга кош айтышып Ай! Ай! aylanani jo'moqsiman nurga aylantar Ay.